psicológicamente eh, la pandemia ha tocado a todo el mundo y, estos centros que tenemos tenemos que abrirlos a todo el mundo porque no podemos excluir a gente que no sea de una, asociación o gente que no sea de un, casal. Tenemos que tener mucho cuidado aún, aún no hemos salido del 100% de la pandemia, eh, tenemos que ser muy responsables por parte del ayuntamiento de todas las actividades que se hacen y, y ellos deben entender que lo entienden perfectamente eh, pues, eh, los cortes que, hace el ayuntamiento, sobre todo en aforo. necesitamos también relacionarnos con la gente, los críos que jueguen, mm, que tengan el ambiente como siempre han tenido, porque los críos son una referencia muy importante para nosotros y nos han enseñado muchas cosas. Hacemos una labor muy social para que muchas señoras que si no venen a puntes no surten de casa i és l'excusa que tenen per poder sortir, mm, socialitzar, estar amb gent, parlar de qualsevol tonteria, és igual, la qüestió és que poden estar amb altra gent. Per a mi ha sido muy importante recuperar la normalidad dentro de lo que cabe, porque después de todo esto que hemos pasado, eh, anímicamente sobre todo ya lo necesitábamos. ¿eh? Y estoy, la verdad, muy, contenta y me encuentro muy bien después de empezar otra vez con la actividad esta de Pilates.